You guys welcome Troti the Barber Eh tentu saja Anjay gigi adik-adik Hari-hari kita akan ber akan beda saja Hari ini kita akan barbar lagi ya guys ya Tentu saja dimana kan lagi kalau kita mencari Yang maxtrot maxtrot ya Anjay Semoga teman-teman semua berhasil juga Mendapatkan maxtrot tentunya guys ya Oke nggak perlu basa-basi coy Kau banyak ngomong kau tempeleng pelaku nanti Mari kita gas Come on